Hola, mi nombre es Alicia y me estoy graduando el certificado de educación en arte en el Barnes Foundation. Yo no tenía experiencia en arte, pero siempre supe que era algo que me interesaba y viniendo aquí empecé a explorar el mundo del arte y ahora siento que puedo de una manera crítica eh, seguir con, esta rama de educación. En verdad es, ha sido una experiencia increíble y es una forma muy diferente de ver las cosas. Este, solo les diría que que venir aquí a estudiar arte es una gran, gran opción para empezar a introducirse en el mundo de arte y para conocer todas las técnicas de grandes pintores y grandes artistas que abren el mundo a todo lo demás.